Любишь пастилу, Гешка? Нет? Кусочек пастилы желаешь? Ты думаешь, это тебе, да? Балда какая. Сейчас я разверну и попробую тебе дать понюхать. На, это яблоко Барбарис. Как тебе насчет яблока и Барбариса? Да или нет? Ну, облизывается. Ну ладно, мне больше достанется.